त्यसलाई पक्राउनु सक्नु पनि ठुलो कुरा हो कुनै क्षणबाट हामी विश्वतिर यात्रा गर्दछौँ त्यो प्रेमको पहिलो क्षण हो तपाईँको मनमा जे लाग्छ यो बाहिरको जगतलाई एक छुनुहोस् त्यसबाट बिस्तारै माथि माथि माथि स्वर्गको कविता हजुर यो कविता पढ्दा मलाई तपाईँलाई यही कुरा भन्नु मन लाग्यो बस्नै सक्नुहुन्न चुप्पो लागेर बस्नै सक्नुहुन्न त्यो बच्चाको फोटो देख्नु भएपछि अनि मैले भनिदिएँ यस्तो यस्तो भएको रे यो बच्चाको बारेमा मैले अलिकति भनिदिएँ त्यसपछि उहाँले त बच्चाको बारेमा कविता लेखिहाल्नु भयो अनि त्यो कविता उहाँले त कोरिया भाषामा लेख्नु भएको थियो मैले त्यसलाई नेपालीमा बनाइदिएँ अनि यहाँ कान्तिपुरको कोसेलीले पनि राखिदिएको थियो हजुर त्यो कविता एकदम नै राम्रो क्रमश हजुर यस्तो राम्रो छ <laughs> स्वर्गमा हजुर अब जे हुनु थियो त्यो त भइहाल्यो हजुर अब बिलाप गरेर पनि काम छैन र उसको भविष्य भनेको अब यहाँ त अब बन्द भइसक्यो अब अब त्यो स्वर्गतिर जाने कुरा हो त्यो शुभकामना कति सुन्दर ढङ्गले <laughs> कति सुन्दर आमाको काखमा बस्नु <laughs> बाबु म आँसु झार्ने अवस्थामा छैन आँसु राख्न सक्ने अवस्थामा पनि छैन तिमी बग्दै गरेको धमिलो पानीमा तारा झैँ चम्किँदै बग्नु बग्दै गरेको धमिलो पानीमा ज्योति छर्दै बग्नु मेरो आँखामा सुकेको आँसु आज तिमी जाने स्वर्गमा पुर्याउने पानी भएर बग्दैछ तिमी त्यहाँ पुगेर चरा हुनु फुल हुनु तारा हुनु र चन्द्र भएर चम्किनु म चराको आवाज सुनेर तिम्रो बोली सम्झन्छु म फुलको सुगन्धमा तिमीलाई अनुभूत गर्छु म तारा हेर्दा तिम्रो आँखाको ज्योति र चन्द्रमामा तिमी आमाको न्यानो अङ्गालोमा भएको देख्छु हजुर छोरा बाबु ज्ञानी भएर स्वर्गतिर बग्दै जाऊ स्वर्गमै फुल तिमी मेरो सुक्खा आँखाको डिलमा आँसु झरेको दिन छोरा मेरो मायालु बाबु तिमी स्वर्ग पुगेको अनुभूत गर्नेछु आफ्नो कोरिया भाषामा लेख्नु भएको थियो अनि कोरियन साथीहरूमाझ अनि कोरियाकै अब उहाँको कवि साहित्य साथीहरूमाझ यो कविता पढेपछि उहाँको साहित्यकारले ओहो साह्रै दुःख लाग्यो उहाँको परिवारलाई अलिकति केही सहयोग गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर अनि साथी साथीले अलिअलि पैसा उठाइदिनु भयो अनि अब अलिअलि खर्च उठ्यो भने हामी जानुपर्छ गएर दिनैपर्छ परिवारलाई नै भेटेर भनेर हामी अनि त्यही लिएर <laughs> तुरुन्तै केही छोटो समयको लागि आएको नेपाल हजुर